Não, nós não estamos mais em Berlim, nós estamos em Zagreb, na Croácia, em uma praça cujo nome não consigo pronunciar ainda. E aqui a gente está começando a nossa jornada pelos Balcãs. A gente passou seis semanas em Berlim, entrevistando um monte de gente, visitando um monte de lugar legal. E aí, agora a gente resolveu trazer sete lições que a gente aprendeu nesse tempo que a gente esteve lá. Essa dica vale para a vida, mas a gente escutou muito lá, repetidas vezes, com quase todo mundo que a gente entrevistou, que é tenha empatia. E um dos projetos que se mostrou mais empáticos, por assim dizer, é o do Jonas Kakoschik, que chama Fangeben. É uma plataforma que une pessoas que querem se desfazer de garrafas, porque lá você paga pelo preço do, do vasilhame e você recebe o dinheiro de volta quando você devolve, com pessoas que fazem essa venda dessa garrafa é, ser a renda deles. Então tem um monte de gente que não tem emprego, não consegue emprego, vende as garrafas. E o Jonas falou que quando ele começou esse projeto, ainda na época da faculdade, ele a primeira coisa que ele resolveu fazer foi ir para o parque e conversar com esses catadores dessas garrafas, porque se eles achassem que realmente era uma plataforma que não fazia sentido, que não ia ter demanda, que eles não iam dar o telefone, os contatos, ele não ia nem começar. Para colocar isso em prática é simples. Primeiro passo, desliga o computador, e vai para a rua, gasta sola de sapato e vai conversar com as pessoas. Prepara uma entrevistinha, pensa mais ou menos o que, que você quer saber é, das pessoas com quem você vai conversar e vai e pergunta e deixa o seu projeto aberto, deixa o seu coração aberto para você descobrir coisas novas que você talvez não fosse descobrir se você não fosse realmente conversar com as pessoas.